Wana zilan bersio siro al Qurana e Qurana e kalama hutu kese kue bersio nong ketikane Allah anil hutusi sange unsur kemahlukan. Jadi kabeh kalam Allah kudu bu arani kodim. kalam Allah kodim berarti apa wae sing terkait Allah kudu kodim. Kudu terbebas sangka unsur hadis. Ya, misalnya Allah cerita Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya mosok Allah medun ke langit moro bumi. Padahal medun itu ini barang hadis. Ya kita tak, wih, maksudnya Allah misalnya gini hadis atau gini Quran atau Quran tentang hadis ono keterangan Allah itu turun ke bumi. Mana nih apa? Rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang tu turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit tentu orang Islam wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A mosok dekat fisik amen jagungan ngalor ngidul kan ndak yeah. langgar sosial apa <laughs> distancing mesti dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah kiyainya juga nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat Faham apa kata apa dekat ya sama Allah dekat dengan hambanya tentu tidak dengan makna fisik tapi dekat rahmatnya dekat peparingnya dan sebagainya pokoknya walhasil wa nasiril qur'ana ay kalamah anil hudus semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur khawatis wahdaran wadiyo siro intiqomahu ing siksani Allah mesti kok ya kudu wadi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya karena semua kekafiran dimulai dari tasbih Allah disamakan dengan makhluknya fakulu nasin mongkoti saben saben naslil hudusi maring barang sing anyar dalan nunjuk nopo iki alifelit itlak ikhmil nanggung no siro ala lafdi ing atas lafat ala dikang, kodala kan teman-teman nunjuk nopo lagi. kemana ini Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang khawatir, misalnya kata wau ya duwai foko edihim, maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Itu jenis apa? laf di ladhi kodala yaitu Allah memandu kita dengan kaedah baku yaitu laisa kamislihi seon ya sudah itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya dua iya maknanya orang tangan, tapi kekuasaan. Jadi gampangane ini kita nak wil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham ya? Quran kan punya maklumat. Ini iya, apa? Laisa kamislihi, syai'un. Allah tidak akan sama dengan apapun. Lah saiki nak ya dua mbok maknani tangan, berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamislihi syai'un. Nah itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu. Nabi lakodekana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu satu figur yang disetatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya nggak bener. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah, maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil karena nggak mungkin Allah nyari atno dosa. Nah kenapa kita takwil? Nabi kan panutan berarti dosanya juga panutan. Nah, itu rusak kan? Logika itu kan ru rusak. Nah karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa, tapi murni basariyah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu. Kalau masalah sholat dua rakaat, Nabi gak nanti dineng bujuni. Ya macam-macam. Orang kok terus wa minas syariah tukaran bik kama waqo alin nabi sallallahu alaihi wasallam oh, oh kiai stres yo aneh-aneh wa min sunnati rasulillah nengan ambek bojo kama waqo adzalika li rasulillah yo bocah kok yo nang bus warga tak gugat yakin ora ngono maksude nabi ku wis pirsa nak umat iku aki-aki dineng bojone terus nabi nyontoni ngene lho cung nak dineng tinggal salat tinggal la iku sing ra kena mbok tiru Gue dinding bujo malah milih menghamba. Gue berdiri radikai, <laughs> wah ya ribet. Bujo elek kok dinding kok susah. Apa? Kulon sering dilapor di tamu, gus kulon dinding bujo menerong bulan. Bujo mau ayu tak elek. Gue rapat ya ayu, gus lah ayu, gue kucek goblok. Dinding cek elek kok susah. tuh <laughs> Aku yo ya gumun mek masyarakat. Sakjane rata-rata bojone yo ya elek. Nek jeneng ya kok susah. Cara aku seneng jeneng celek beneran. Apa? Beneran. duwene mung sitok wae elek ngeneng yo wis. Sebenernya orang Madura lho, Jesus, wis Kok yang ditolong motornya dulu, ndak istrinya? Wah itu di rumah masih banyak. Kalau motor hanya satu. Ya itu anekdot tapi masuk akal, cara aku setuju. Orang motor tiba anyar. Bujun tiba-tiba. Kenapa ngurus motornya dulu? Wah kali itu banyak, ini satu dok. Seribet. Yuk kena ditiru. Bentik ranyam tuh. Eleng-eleng dadi nabi ya tau dineng bojone ya suwi kan rong sak Suwi. Pertama Hafsah mbek Fatimah. Tapi wong wedok iku jan jos tenan. Ngeneng iku gak gak lega. Nak tenang aku tok wong loro rek nabi jadi pipi. Kudu kasil ngeneng kabeh. Wah kan gerakannya kan luar biasa wah. Imbargo masalah wah, imbargo masalah. Ya, tapi Nabi kekasih pengeran, malah didawi intatu, tu fa ila wa fa qad saqat qulubukum wa inta tu haru ali fa inna wa huwa wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu fa dzalika dzuhur wa nabi malah wasik ning masrobah masrobah iku nggon nggon sembunyine nabi nggon asik nabi mbek pangeran mbek jibril kadang-kadang sahabat diteko ngaji tak warai kena dineng bojo wis mutolaah itkon <laughs> ambek rabam sithik-sithik apa utol apa itkon wes bojomu ngeneng wes esuk nguamu suwan kaya kita wasi utolah itkon ora paham golek kamus wes kamus ora paham golek jimbra sat paling bojomu langsung kung gendeng Cara aku jadi bocor, rumang samu terus aku darah nih aku wis ora nak kowe ora paham. Dadi yo dadi nabi iku dineng bojone ora kok terus dadi syariat ke ben wong ngerti carane dineng bojo. Iku nak dineng bojo piye asik dengan dunianya sendiri. Yo sok ben praktekno 2 tahun. No? wa yastakhilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati wa yastakhilu lan mukhalwa diddu sifati apa wali ane ikilah pira-pira sifat fi haqqi dalam haqqi Allah taala kal kauni kaya dene anane Allah fil jihati dalam arah Wis kamane Allah iku la yahtaju ila makanin wala ila zaman. Ini ora usah logika nemen-nemen, soalé Allah iku qiyamuhu bi nafsi. kira kare sambangno Allah dua kursi, dua duwe sana berarti Allah butuh kursi, kafir kowe. Wong Allah iku ra, kur, zaman urung ana kursi, Allah iku wis wujud dan ketika wujud ya ora butuh kursi, ora butuh aras. Bahkan aras mbek kursi sing butuh Allah. Ya wis ngono. Nah soal ana istilah Allah iku ning kursi, Allah ning aras, ya istilah, istilah raja ning dindi iku diistilahno. duwe singga sana itu mau istilah tok hakikat Allah tidak butuh itu semua karena Allah kiamuhu dinafsihi Allah berdiri sendiri eksistensinya enggak butuh yang lain bodoh misalnya Nabi ku panutan lah saya kok dineng bojo lah iya aku ben gue contoh umatnya nak dineng bojo ku carane biye ya, carane mau asik ambek pangeran paham ya ambek mutolah et kon mbek muntah manduk tak kancane kok muntah manduk saiki aku ngerti jebule ra paham <laughs> muntah muntah manduk tak kenapa kamu tak manduk jebule angel ya <laughs> dadi manduk iya apa gak paham ini <laughs> iya jebule ngaji ku cari ah, kancane lagi roh to ku aku wis roh mulai dhisik akhirnya cocokan kenapa sering mutolaah lagi dineng bojo Yo tak warai guys, mana tineng bucu itu bu, mutola. Meskipun bucumu jurang ngandul, tanggamu jurang ngandul. Istimewa ada solusi, no? Wajah izun fi haqqihi ma'am kana ija dan i'daman kariski hilkina. Ini bakal sifat jais. Wajah izun lani kewenang fi haki dalam haki wa Ta'ala. Apa ma perkara am kamungkin apa ma. si ijadan apa ini wujud none ya idaman dan apa ini orang anak no karis kihi kau oleh ngiris allah taala alhina ing wong suge jadi allah itu oleh wae ngelakoni ngono orang buk protes ya allah sing pun suge jiran kei duwe sing melarat buk ini ada apa ini <laughs> orang bisa ngono iku sifat jaisi si penge pangeran ono wong si habib walim rezeki ini kau usah rasa iri wong kersane pangeran orang oleh misal iku wes gus ngalim untuk buk protes Yora iso iku sifat jaisi si pangeran karis kihil hina. Terus pangeran raiso mbok somasi, ya Allah ini sudah kaya, engkau kasih rezeki, ini kita miskin kok. Jenengan biarkan ini gimana, ini fenomena aman. Ya raiso ngur, jadi pangeran itu oh, terserah aku, sing di dua aku, sing terus aku, terserah. Biro-biro kira tak azab. <laughs> kita kok macam-macam, lihat konok no malah. Uwe sing sabar, kena kiri sing apa? Sabar, usah protes. Gusti kula pun goblok Gusti. Mosok wis goblok ambek fakir. Ya ora usah protes. <laughs> Biasa wae. semenengah ya no iku alim, gus duwe akeh ora usah protes mengeran kersane ngono muga kowe sing paling sugih wong bedegasan malah <laughs> wong ora alim mlete ning ngono misale ki sing alim umat ribet ta tetep pangeran luwih pinter di bangku anak-anak. aku yakin kowe diparingi ngalim yakin umat kesel ya mesti ribet ya wong kayak goblok ya ribet temen itu paling ngalim Ya jajal koyo kowe melarat e polah, misale isugeh sugih koyo apa. Lah wis melarat ra duit, dhuwit, sik ngegeng ning prapatan anggere wong wedok dibedok. Lah dane yo nak sugih. Wong karuan bodoh ra ngalim yo ngomong mestine ngene, hukume Jumatan nak waya Covid ngene, lu ora iso ngaji kok bakas ngono. Lah dane anak iso ngaji, malah fatwa-fatwa. fatwa fatwa Nah ini bener ini kira paham sidik sidik is ngaji bar kita beda kok. Mau ngaji di Gus Pak paham Gus pokoknya mau ngono keterangan ini. Serau sah balen ini nara paham nyetel mana. <laughs> Ada ribet ribet. Es pokoknya urip nih ya, urip. Mana takut i pangeran. Nek mata mau paning dunyo urip gusti. <laughs> Iwa apa yang dunyo? Nyak saya ini najinan pangeran nak kulo kabuloh. Dadi kowe apa ning dunya? Nggih dosa nggih macam-macam, tapi ngepurane jinan gedhe. Wis ngono wis. Wis ngono to teras-teras warga. Serosah protes ya. Mulane musane boleh nyonton ka rezeki hil hina. Kaya Allah maringi rezeki wong sugih. Kadang wis ganteng, alim, sugih. Terus bahamu nak wis ganteng, alim, putrane kiai sugih, keramat. Kabudute cek ning mak. Lah ora usah protes. Niku kersane pangeran.